Gel geli mahil kav Gel geli mahil kav Hüsninge kurban olem Halkayı zülfi perişaninge Kurban olem Can sana kelkeli mohil qo husniga qurbon bo'laman halqai zulfi parishoniga qurbon bo'laman man sani nolai afg'oninga qurbon bo'laman man sani nolai afg'oninga qurbon bo'laman jon sana که که زین چشم ایرور بر کنم آینه یک سینه صافی و سر درد فراقی من canım gevzur Yok nazaket içinde Sin kebidir Sing singer. قد بستین یه تصدق و فضولی قلاجان من سنین آل ای افغانین یه قربانونم جان سنم یار سنم